ложится. Ты еще не на один подходик. Да, 80, подойду еще. Давай, как на соревнованиях. Yeah! Я могу! Я! Второй. Yeah! Выложиться, До конца. Надо закрепить успех. Ух!